Ni kuelekea kwenye mchezo wa hatua ya robo fainali kati ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya Wydad Casablanca ambao mchezo wote utapigwa hapo kesho kwenye majira saa kumi jioni. Stein TV tumeweka kambi hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, na mimi ni Mohamed Ali, nyuma kamera akisema Medeus von Bismarck, tukukuletea kila kitu ambacho kinajiri hapa, na kama unaweza kuona kikosi cha Simba Sports Club bado kinafanya mazoezi hapa katika majira ya saa nne asubuhi, na unaonekana kocha mkuu uh, Roberto Oliveira akiwa na vijana wake uh, wakifanya mazoezi mepesi uh, siku hii ya leo na hapa anaonekana anaonekana moja kwa moja wachezaji mbalimbali anaonekana Kibu Dennis akiwa katika eneo la kikosi, Sadio Kanuti naye yupo kwenye kikosi moja kwa moja amerejea, Shomari Kapombe anaonekana, Clotus Chota Chama yuko kwenye kikosi na wote wanaonekana wako fiti zaidi akumenyana ah, zidi ya klabu ya Wydad Casablanca na Tuseme tu uh, Simba Sports Club wamekuja hapa tokea majira ya asubuhi na mpaka sasa bado wanaendelea na mazoezi yao licha kuwepo kwa mvua kidogo, lakini haiwasitishi klabu ya Simba Sports Club kuendelea na mazoezi yao. Mimi ni Mohamed Ali ambaye niko hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tumeweka kambi ya kukiangazia kila kitu ambacho kinachoendelea na klabu ya Simba Sports Club ikijiandaa kucheza na klabu ya Wydad Casablanca.